Just wanna hold you tight and never let you go. No me des solo. Uh, -oh. amarte más sin más, yo nunca voy a parar. I just wanna hold you tight and never let you go. No me des solo. Uh, -oh. amarte más sin más, yo nunca voy a parar. generator. go.